این در همین شویی خندوانم وای کوینا کوین رفته او را بیاره gå ملت؟ i خدا شاهید که من با کسی خیانت نکردم بس تو را بارها سندیدم تو باطینا تازه نبوده ای چی خیلی؟ گپی زیاد چی میبینم که با شما گپ فایده نمیبخشد مادامه که اینطور باشد اجازت دهید همون دو رکت نمازم را بخوانم تسلای دلم می شود ملت کن این سخن آخری نبشود ай гулфати ман бо ҳар кӣ мехоҳад билафиши ки ман бо доғи ҳиҷронат чу булбул зин иншоаллоҳ рӯзе мешавад ки ҳақ ба ҳақдор мерасад ман кӯ وان شهید شماست اما شما شد راسیز. روزی که عاشقان از هم جدا شوند روزی که زورها به متکا شوند روزی که آدمان به آشنا شوند بر قدر شاعران آن وقت میرسند کی اختره شوم کی اختره سوزد در آسمان روزه که در زمین سوزد دلی جوان هرگه که آدمی هرگه که آدمی جوید زی خود نشان بر قدر شاعران آن وقت میرسند بر قدر شاعران آن وقت میرسند